Bonjour, aujourd'hui au courrier un gros carton avec normalement si tout se passe comme prévu un répéteur Wi-Fi Netgear WN3100RP. On voit ça tout de suite. Donc, première chose, vérifier l'état du paquet. En même temps, comme c'est indiqué euh, dessus, euh, il faut le faire à la réception. Donc là, euh, trop tard. Alors, vite fait, un petit tour du paquet, enfoncé sur le côté visiblement, mais bon, je pense qu'il y a une protection à l'intérieur. Enfin, j'espère. Bon, j'accélère un peu le truc. Parce que là, c'est pas non plus super excitant d'ouvrir, quoique, parfois... Enfin bon, comme dirait Brigitte Lahaye, quoi. Ça dépend du truc à l'intérieur. Ouais, ok, désolé. Bon, alors je dis ça, je dis rien, mais... Je trouve que j'ouvre super bien les paquets. J'aurais peut-être dû faire ça comme job. Bon, alors au lieu de dire des conneries, voilà, alors à l'intérieur, première chose, un papier pour amortir le choc euh, pour le transport. Visiblement, il entoure parfaitement la boîte du répéteur, c'est déjà ça. Donc les chocs euh, ont dû être amortis. Donc déjà, bravo aux commerçants. Ouais, ouais, c'est à l'envers. Bah, j'aime bien lire à l'envers. Bon, ok, on va accélérer là aussi. Hein. Bon, alors je vais pas vous raconter tout ce qu'il y a sur la boîte, hein, vous le voyez aussi. En plus, très honnêtement, il n'y a rien de transcendant d'indiquer euh, d'indiqué dessus. Un côté avec un exemple d'utilisation, de l'autre les infos de configuration, du grand classique. Il est indiqué aussi que le répéteur est garanti deux ans par le constructeur. Et enfin, sur l'autre côté, l'explication de l'intérêt de ce modèle, à savoir ces deux petites diodes qui indiquent où se trouve l'endroit idéal, optimal, pour placer l'appareil entre votre routeur par exemple et une box, et vos appareils nomades. Pour ce qui est de la compatibilité du Wi-Fi, il s'agit des normes classiques, un BGN, et pour la configuration, du grand classique aussi, un navigateur suffit, pas besoin de CD d'installation, etc., etc. Enfin, pour le reste du paquet, rien, à part la facture, donc COSEF, en tout cas pour l'instant. Alors bon, dans cette vidéo, je vous le dis direct, je vais pas faire de test, hein. mais dès que j'aurai un peu de temps, euh, je promets rien, mais euh, bon, je tenterai peut-être un petit compte rendu d'utilisation, soit sur mon blog, soit en vidéo, euh, à voir. Ok, le plus important, la boîte, on y est. Allez, on l'ouvre. Alors, on va passer sur la protection de l'appareil, car là on voit qu'il y a un côté protégé par un carton, mais pas la façade, super. Heureusement qu'il y a un carton avec euh, papier autour quand même, hein. pas super bien vu, ça les gars de chez Netgear. Alors, premier truc, la notice. Rien de transcendant, surtout que la config se fait d'après ce que je sais très facilement. Et enfin, le répéteur. Donc, eh bien, du classique. Deux antennes qui s'orientent, et nos deux fameuses diodes, une indiquant le niveau de réception du signal reçu par le routeur ou une box, et l'autre indiquant le niveau de réception pour les appareils nomades. Alors quand je dis niveau, c'est simpliste, euh, mais bon, c'est suffisant, hein. c'est plus des indications qu'autre chose. En gros, euh, si les diodes sont rouges, la réception est inexistante. Euh, si elle est orange, c'est insuffisant et passable. Et si c'est vert, eh c'est suffisant, voire excellent. Donc euh, idéal pour euh, ne pas se prendre la tête euh, dans une configuration avec plusieurs étages ou avec plusieurs murs, etc. etc. dans une maison. Voyons dans la boîte. Oui, bon, il bah, n'y a rien d'autre. Ok, la doc. Visiblement, c'est souple. Pas de CD. Si j'ai un peu de temps, je posterai sur mon blog un petit test de ce répéteur, histoire de vous donner un ressenti quant à ses premiers jours d'utilisation. Voilà pour cet unboxing du Netgear WN 3100RP. J'espère que cela vous aidera dans votre choix, si vous souhaitez en acheter un ou pas. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vert, ça ne coûte rien <laughs> et, ça fait toujours plaisir. A très bientôt, ciao ciao Oh bah c'est con, j'ai failli oublier. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne.